Энд тийм онцсон байна. За ингээд юу айцгаана өнөөдөр бүгдээрээ аа за боллоо боллоо. Пороп хаан тэгээд за. За за тоглож байна. За би би яана би сая сандарсан таа ямар Тэгчих юм болчлоо яана би шууд. Эрор гин. За хэлээ юу өгөр. Сэжүр сэжүр өгөр. Минийх дээр тоо ирэх дээр том улаан эрор гэж бичих. Гарч ирж байна, гарч ирж байна. Гарч ирээгүй, надтай гарч ирэхгүй байна. Хэдгээр тахтав юм. Смолк чи яа тэр дээр доор хийж байна. За за би одоо яг за яг одоо намайг олоо үзье юу. За би 18 амтай давхар тугаагаа л хэлчихдэг. За, подвал дагаа. Подвал нь хэлэн би. Баахан компьютерийн хэсэгтээ нэг тиймэрхүү юм дотор байгаа. Чөө. Йоо. Стой бүрстэй. Түү. Йоо. Би алах нэ. Йоо, тэр Смолк намайг алцчих үү. Хоёр. Хоёр. Нэ. Е. Йоо би бол амар. За. Би бол их гоё юм болсон байна. Чи чи юу юм? Яг хувийн чат дээр юу дээрээ дараач чи дээрээ. Ти юу? Би юу гнөө? Чи байгалийн байх байгалийн гаралтай юм уу юу юм? И текстэл миний хажуугаар яваал өглөө. За энэ баах юм болсон бол та. <laughs> За энэ текстэл би яваал дотор. Аа Юу? Юу, сая би би сая энд 2 байсан бохгүй юу? Би сая 3 байгаа гайхаа. Яа, энэ ороод ирлээ. Харж харж ирсэн нэг л <laughs> хэлсэн. Би нэг хараа гац өгсөж өгчдөг надсан. Тавхны амт. <laughs> 선지사님이 나와 가르쳐서 여왔 <laughs> 아. 말. 왜 지성 떴어? 어이. 아. 아. 아. <laughs> <laughs> таныг сүйтгэж агарсан юм. Чиний хөлний чимээг бүр амар. Хоёр байна уу? Байна байна. Юу хийж байгаа шүү. Юу гатаа. Нэг цаад нэг цаад. Ее би ч өөхлчлээ. Аа. Би ч юм жууглцсан шүү. За чамд ганцхан минутын хугацаа байна. Ее. Аа. Хай. Юу бууц нэлгцүү. Юу. Оо. Оо. Ой. Yes. Ой. Йоо, гатаад байгаа байна да. Йоо, юм намайг алхах нь юу? Доошо моошо харж итрээ. Йоо. 아! Ургамал юм уу? Дээр л яваад гис. Ой, эндийг монцсон байна. Аа! Аа, нэшичи. Аа! 오예 안돼요 <laughs> 왜지 아이 아, 아, 아, 아이 예. <laughs> 예초 어 <laughs> 오예 Яач ба? Ой. Яа. Яа хөргөгч овчдаг лээс. Би антггүй нацөө. Юу. Аа, ма бат чи хайччихва. Аа! 맞지. 어, 왜 안쪽으로 진짜 가만히 없지? 에! 어이! 아, 벤! 어! 아무것도 안 치. 포커스 치. Маахгүй шүү дээ. Ой. Ууе оргож. <laughs> Оо yes. Дүн хийцээ. Хийцээ. Чи намайг юу гэж бодож байна вэ? Би чамаа зөөр. Би хаалга хаа юу? Бодвол хонгилж байхгүй те. орж олдохооргүй газар байгаа. Маза. Йоо. Энэ хаалга яаж юм? Хичээл одоо. Ай. Ай ай ай. Най. Үгүй олсон. 나라. 이제 미치겠어. 이거 진짜. 이거 뭐야? 이거 진짜. 요. 이거 진짜. 안 돼. 안 돼. 이거 진짜. 왔다 봐. 미치겠어. 이거 진짜. 요, 지금 요, 어, 어이. 아! За тэгээд үзсэнд баярлалаа манайхаа лайк subscribe share ээгээрээ тэгээд тэгээд таалагдсан бол лайк болон subscribe тэгээд төрийг дэмжээрэй тэгээд дэмжтэй. Тийм тийм. Зөө зөө. Тэгээд зөнд баярлаа. Peace. Peace. Русский Путин number 1. Сука, блядь, иди нахуй.